tarde, boa noite. Vamos fazer uma reação aqui do, do melhor mercenário do mundo, né? Pelo que dizem. É, tem três partidas aqui, a final. Do, vou olhar esse campeonato aqui. É, eu não vou olhar a primeira partida porque eu vi que ele jogou de DA. Então, então não estou muito interessado em ver o DA dele. Então, é e aqui eu vou, vou assistir ele jogando de mercenário. É, eu vou tentar evitar fazer críticas porque eu quero mais entender é, como que eles jogam, né? A estratégia do, desses coreanos é bem diferente do, do brasileiro. Quem tiver é, alguma ideia assim de, de jogador para reagir e tal, manda aí na para mim no, no PV, na, no comentário, qualquer coisa. Então vamos lá, vai ser Mercenário contra duelista. Cara, duelista leva muita vantagem, muita vantagem. É, tem que só, só lembrar aqui, ó, que o Vidal é de do mês 1, então foi antes de vários balanças que tiveram. Eu acho que inclusive o dano do mercenário veio depois. Não tinha o dano do, do chute e a duelista aqui ela estava extremamente quebrada. Né? É muito MP e escudo de mana infinito e o escudo de mana tinha muita defesa. Então ele tá jogando aqui uma desvantagem absurda, absurda. Mas só que mesmo assim, vamos ver como ele vai se desenrolar, né? Eu vou assistir as duas partidas, são, foram três partidas, né? A primeira, não sei qual foi o resultado. E aí, nessa MD3, rolou três partidas, tá? Você vê a duelista jogando básico, né? É... Dominando a plataforma. Eu acho que essa duelista ela tá usando muito o... Essas coisinhas da LG aí, justamente para não deixar o mercenário chegar perto. O mercenário, ele... você vê que ele domina bem a movimentação do, do mercenário, né? Ele tá jogando bem paciente porque ele não dá pra... Não dá pra ir pra cima. Assim, tipo, senão ele, ele leva muito fácil, muito fácil o, o, o combo da duelista. Ah, mas se não me engano, nesse campeonato eu acho que não podia usar... Não podia usar escudo de mana. Ah, Olha a dificuldade que ele tá tendo pra se aproximar da lista? Uma coisa que você pode perceber no, no vídeo dos coreanos é que eles abusam muito da mo movimentação dos personagens. Às vezes eles deixam até de usar recurso do personagem só pra se movimentar. Se vocês forem ver vídeo de Tecnomaga, por exemplo, ele nem usa o canhão. Que eu acho bizarro, mas... Olha lá. Ó, tá vendo? Tá sem o dano do, do mercenário. Se tivesse com dano mercenário aí, fi, cê é louco. Tudo bem que ele só teria conseguido usar duas vezes, mas teria dado mais dano aí do que, do que ele deu. Ele acertou três vezes o combo e não deu nem o dano que, que daria hoje em dia. Ó. Ó, ele demorou pra pegar, mas quando pegou também... Só que eu acho que a Mari devia ter MP pra dar, dar counter. Não entendi por que não conseguiu. Olha, tinha gastado. Não vi. Nossa, olha a dificuldade que o mercenário tem pra chegar perto. Porque o mercenário ele tem uma mobilidade muito, muito horizontal. Ele tem uma mobilidade vertical, querendo ou não, por causa do pulo duplo. Mas a mobilidade dele é mais horizontal do que vertical. E nisso, a duelista ela consegue zonear o, os locais que o mercenário tem para subir, né? Então, querendo ou não, essa é uma match desvantajosa Muito desvantajosa, na verdade. Eita, foi isso que ele fez aqui, deixa eu ver. Ô, oh, louco. Tá, deixa eu ver de novo aqui, velho. Isso daqui. Oh, aí sim. Olha, o, olha o domínio do, do, do personagem. Dizem que ele é o, o melhor mercenário do, da Coreia, né? Eu arrisco dizer que ele deve ser o melhor do mundo mesmo. Né? E ele né? já, ah, então mesmo com é toda essa desvantagem, ele conseguiu empatar o jogo. 지금 헤런 선수 가야죠. 지금 가야죠. 지금 가야죠. 그쵸? 아, 이거, 아, 이렇게 또 거리, 벌, 거 거리 벌려지면 힘들거든요. 어, 저 지금 집중하느라 말이 안 나요, 지금. 연기 되게 몰입하고 있습니다, 저 지금. 아, 아, 아. Ele joga bastante paciente, que é o jeito certo de se jogar contra duelista. É tipo ficar se movimentando pra... pra zona cega da Dolly. É, não entendi por que essa terceira skill aí. Eu achei que foi muito precipitada. Ou será que ele deu um misclick? Ah, a terceira skill ela tira um dano bom, né? Ela dá dois hits, mas mesmo se pegar só um, já tira um daninho considerável. Hum, ó, oh, dava pra encaixar um alto ali. 그쵸? 아, 방금 Acho que ele não tava muito 그냥 confiante. 대시 말고 점공으로 다시 압박했었으면 Pra quem não sabe, o alto do mercenário é de costas, né? 역전했어요 지금. 저 지금 역전했죠 그래도 지금 살짝 에라 선수 손꼬였죠 방금 맵타다가 어? 오. 근데 이거 한번 낚아채나요 한 번 더? 점공으로? 어? 와! 무식 와. 이용하면서? Nossa. 와 좋아요. 이거 진짜 와 이거 모르 와 이거 한번 한번 그냥 박, 박나요 에라 선수? 박아야죠 지금? 와레오스님도 지금 살짝 빨라졌어요. 그래서 지금 위험해져가지고 오토가 빨라졌죠? 그 보이죠 그게 눈에? É, eu acho que ele tá conseguindo ler melhor o jogo da, da duelista, 아, 방금 né? 연기 Porque ele tá 아주- conseguindo 아주 se 올라가는 movimentar pros locais certos com mais agilidade, o que ele não tava conseguindo antes. Porque jogar contra duelista é realmente difícil, principalmente no patch passado. 둘다 지금 침착해요. 연신했어요 지금. 지금 한 명은 이번 세트 이기면 이- 14만 원으로 지금 행복 행복하게 살 수 있거든요. 어 여기서 어? 아 이러면 아 이런 일필 되면 안 좋은데요. 아, Esqueci o que eu ia falar. 이러면 거의 거의 끝났죠? 여기서. 어? Foi uma boa tentativa. Ali ele não tinha visão, então ele presumiu que a, a duelista estivesse em cima e avançou com a primeira skill. É uma coisa bem normal de se fazer. 이 차이가 좀 많이 나가지고 애매해요 지금. ele, ele entendeu muito mais o jogo da duelista agora. Ó. Aí daí ele conseguiu se movimentar muito mais pelo, pelo mapa baseado no, na, na movimentação dela. Ele entendeu os pontos mais, mais frágeis aí dessa duelista que ele jogou contra. Eles falaram alguma coisa no chat, né? E vai ser novamente mercenário contra duelista. Tá. Então você assim, vai ter uma terceira partida porque ele perdeu a, a, a primeira, né? Que ele jogou de DA. Isso daqui é a final de um campo de X1 da, da Coreia. Você pode ver que está no patch passado, etc. Então, vamos lá. Ah, boa ideia, né? Os caras colocar... Maga para telespectador, porque a maga se mata com o XX. Ah, Eu imagino que essa partida aqui esteja ainda mais fácil pro, pro mercenário. Porque ele já, ele já leu o jogo da duelista na, na partida passada. Então a primeira vida dele vai ser, vai ser mais fácil até de lidar. Mas pode ser que a duelista também tenha lido melhor o jogo do mercenário, né? Varia muito isso. <laughs> É, Ele abusa bastante do hitbox da do simazê de costas, porque quem não sabe, esse simazê do, do mercenário acerta de costas e, e tem um hitbox até grande, né? É, por isso que o, o, o auto do mercenário é de costas, que a hitbox dele começa pelas costas. E é mais rápido, na verdade. Como começa pelas costas e vai pra frente, o dano de costas é mais rápido que o dano da frente. Sai mais rápido. É, não tá muito diferente da partida anterior. Hum. Eu não sei se ele costuma arriscar alto de costas aí. Porque... Nossa senhora, cara. E gritou ainda, né? gritou ainda. As únicas skills que vale a pena usar de mercenário, na minha visão, é a primeira e a terceira. A terceira skill valia muito a pena usar ali porque ele já estava morrendo e mesmo que a, a Mari desse counter, ele, a Mari ia levar pelo menos 50% do dano. Hum. Nossa, foi muito quase. Só que... Nossa, olha a vantagem que ele conseguiu recuperar com isso. Acertando aquela terceira skill. Ele é muito ligeiro de, de mercenário também. 어, 안 들어 방금 잘 파악했죠 그 자리. 그쵸. 와, 와 점공 방금 보셨나요? 날카로워요 되게. 그쵸. 와 저렇게 점공을 쓰는 게 아 사거리 길어요 건틀. Ele domina bem os spots. O, o mercenário ele tem alguns spots pra subir, que é mais fácil subir pra outra plataforma. 되게 맞았죠 방금. E ele domina bem esse- esses 아르고스 spots. 선수는 진짜 평온하게 Porque 게임을 한다는 ó, esse spot agora que ele acabou de subir é um spot bem padrão pra subir naquela plataforma ali de cima. 헌터 하겠죠? Hum, 그쵸? mas agora a duelista tá conseguindo virar o jogo. 이거 커트 잘해야죠. 아 연기 안. 와. 아, 발차기. É de qualquer jeito uma match 클리의 difícil, 키읔? entende? 와. Independente de quem ganhar 이 두 aqui, 선수들 진짜 시- 채팅으로 심리전이. 아, 그쵸 그리고 아르고스 선수가 저런 걸 잘해요. 맞아 상, 상대 약올리기 저 상대 약 올리기 를 잘하거든. 와 치명타까지 아 Nossa, 700 num crítico. 와 이거는 여기 여기서 진짜 뒤에 못 잡으면 변수 없어요 에러 선수. 뒤에 잡아야 돼요. 지금 따야 돼요 3필 치명타가 한 번 더 터지면은 모릅니다 그렇죠. 와 올라올 거 알고 Hum, 여기서 foi uma boa 뒤에 tentativa. 잡아요. 한번 더. 한 번 더 잡아야죠. 그렇죠. 따라가야죠. 따라가야지 계속. 아 계속 따라가려고 하는데 Difícil dizer quem vai ganhar. Ele pode virar o jogo, mas 이분이 건틀 정점이에요 그냥. do jeito 진짜. que tá, parece que vai dar duelista aqui. 이거 좀 아쉽죠. 엄마 닿죠 방금. 와 아. 또 여기서 어, 지금 모릅니다. 여기 점공하고 그쵸? 계속 따라가야죠. 와. Hum, 불공으로 방정까지. foi bom, foi bom. 와. 말렸어요 에런님. 어, 까부이지 마라는 한마디를 남기면서 Então, eu acho que quem venceu essa partida aqui né, foi. Partida não, não, a final desse campeonato foi a Mari, né? <laughs> 후반함선 안 됩니다. 후반 한마디. Deixa eu ver se tem mais alguma partida. Não... Ó, se não me- não me engano. isso daqui é... Ah tá, isso daqui é showmatch. Parece que isso daqui é um showmatch entre o... O dono do campeonato e o vencedor. É isso aí. Então, primeira partida, só pra ter certeza, né? Ele deve ter perdido de IDA. Cadê? Não, é aqui. Não, esse daqui ele tá de mercenário. Deixa eu ver se é essa aqui. Não, pera aí. Deixa eu olhar certinho aqui. Aqui, ó, ele tava de DA. Tá, e é de DA só pra ver. Acho que ele perdeu, né? Aí, ah, ele perdeu aqui de DA. Então é isso. É, acabei de reagir aqui ao, ao Melhor do Mundo que Mercenário. E se você gostou, deixa seu like aí e recomenda outros aí pro, pra gente assistir também. Valeu, é nóis.